davlat ramzlari davlat mustaqilligining shartli ravishda belgilovchi tashqi belgi nishoni yoki timsollaridir bular muayyan davlatning bayrog'i gerbi milliy valyutasi va madhiyasi hisoblanadi ular mazkur davlatning tizimini xalqining tabiati mentalitetini iqtisodiy asoslar va boshqa muhim belgilar bilan anglatadi yurtimiz mustaqillikka erishgach xalqimizning azaliy orzu istaklari ezgu intilishlari o'zbekiston respublikasining yangi davlat ramzlarida o'zining yorqin ifodasini topdi mustaqillik yillarida vatan timsollari hamda davlat ramzlari atamalarni emin erkin qolaversa butunlay yangi ma'no mazmun bilan ishlatiladigan bo'ldi mustaqillik bizga inom etgan vatanparvarlik oliy ramzlari haqida so'zlamasdan iloji yo'qligi vatanparvarlikning oliy ramzlari xalqimiz va har bir fuqaro qalbida mustahkam o'rin olayotgani nihoyatda quvonchli holatdir madihiya davlat istiqboli xalq irodasini ifodalab qolmay milliy ong iftixor milliy g'urur belgisidir haqiqatdan ham har bir davlat fuqarosi o'z ramzlarini e'zozlashi shart u qaysi millatga yoxud dinga mansub bo'lmasin o'zi davlatning shon shavkati uchun kuyunishi tabiiy holdir zero vatan madiyasi uning o'zi kabi aziz va muqaddasdir